Як я люблю тебе, моя Україна, як я люблю тебе. Країно, як я люблю тебе. це квітка, квітка кохання, колискова любові, так, так, так любов ця, як вогник усіх зігріває, ми всі радіємо так. Україна це квітка, квітка кохання, колискова любові. Так, так, так, Україна кохана, тобі я бажаю своєю любов'ю весь світ здивувати.